Right，对。Right，对。Right，对。Right，对。对。对。不对。Wrong，不对。Wrong，不对。Wrong，不对。不对。不对。